Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire suite aux dernières vidéos que j'ai fait sur Bébar pour finaliser cette petite suite de commandants épiques en cavalerie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à Bélissaire, Belisarius.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 Donc un, très bon commandant euh, épique comme on va le voir, il a plusieurs rôles et on va en voir plusieurs selon euh, la façon dont vous voulez jouer avec lui. Il est sorti en même temps que Baybar si je ne m'abuse, ils sont sortis les deux en même temps. Et comme d'habitude, comme à chaque fois que je l'ai constaté en tout cas, chaque fois que deux commandants sont, publiés ensemble, très souvent, eh ben, ils vont ensemble, ils vont de pair. L'un en premier et l'autre en second. Et c'est encore euh, le cas, on le verra encore aujourd'hui. Alors commençons déjà par les skills de Bélissère, qui est un commandant que vous connaissez bien, cavalerie, maintien de la paix, mobilité. Bélissère, on, le surnomme souvent euh, le roi de la mobilité, bien évidemment. c'est euh, il est très très mobile, c'est le plus rapide en mobilité. Alors, le plus rapide avec une nuance, il ne va pas plus vite que KO KO, mais si on jump de mine en mine, de bâtiment en bâtiment, oui, là il va plus vite que KO KO, mais que dans cette circonstance-là, en jumpant de bâtiment en bâtiment. Sinon, sur du terrain plat, je dirais, sans, et sans bâtiments dans lesquels on peut rentrer, il ira moins vite. Alors regardons ses skills pour commencer. Compétence, active, rage, Mille, tromperie. Réduit l'attaque de la cible de 30% et sa défense de 30% pendant les 2 secondes qui suivent puis inflige des dégâts massifs, multiplicateur de 450, etc. 450 parce que je suis au niveau maximum évidemment. Réduction de l'attaque de 30%, réduction de la défense de 30%. Un bon premier skill, hein. on voit c'est pas un skill de dingue en DPS, mais comme, euh, comme je vous l'indiquais, on est surtout sur un commandant très mobile là, avec un bon maintien de la paix aussi. Ça sera pas le boss du DPS comme on l'a pu le voir avec d'autres commandants, évidemment Bélissaire. En revanche, il reste, ça reste une bonne première compétence. La seconde compétence, irrésistible. Compétence passive qui augmente les dégâts sur les barbares. Donc là, on est sur une compétence liée au maintien de la paix. C'est très bien d'ailleurs, une bonne compétence, 35%, ça reste un, bon score. Évidemment, c'est pas Loire, mais ça reste un, bon score de maintien de la paix pour taper les barbares quand il y a des events. C'est toujours utile quand on a besoin de plusieurs fils d'avoir euh, ce petit bélissaire. Troisième compétence, nous Bucellari, assoiffé de sang, augmente la défense des unités de cavalerie de 30% et augmente la vitesse de marche de 50% pendant les 10 après avoir quitté la bataille. Bon, il manque le mot seconde. Donc, après avoir quitté la bataille, comme je vous le disais, là, on est sur un, skill spécifique, vraiment soit de... Et ce skill-là, il est important, on va le voir dans, dans la construction de l'arbre puisque c'est une augmentation de la vitesse et euh, de la vitesse oui qui est vraiment liée à une circonstance très particulière puisque c'est vraiment après avoir quitté la bataille seulement et donc euh, c'est un, une euh, je dirais une spécificité qu'il faut bien prendre en considération selon le rôle qu'on veut jouer avec Bélisaire on y reviendra pendant l'arbre Ensuite, la dernière et quatrième skill, tactique oblique. Lorsque l'armée cible a été réduite à moins de 50% de sa force, augmente les dégâts infligés par la cible, euh, à la cible par l'armée de Bélissard de 25%. Bon, c'est pas énorme 25%, ça reste un skill intéressant, mais c'est pas un skill de dingue. On n'est vraiment pas là euh, sur, euh, sur un On est sur un commandant, je dirais vraiment hybride. Il fait un peu de tout. Il est rapide, il fait du maintien de la paix, il fait un peu de DPS. Mais c'est pas, il est pas, euh, je dirais, il est pas énorme ou colossal dans, un, dans une zone particulière, dans un skill particulier. Et l'expertise à présent augmente la défense des unités de cavalerie de 15%, augmente la vitesse de marche de 25% pendant 10 secondes, ça c'est sans expertise, et avec l'expertise, augmente la défense des unités de cavalerie de 30%, donc ça double, et augmente la vitesse de marche de 50% pendant 10 secondes après avoir quitté la bataille. Donc là, on en a déjà parlé de cette expertise, c'était celle qui est rattachée justement au troisième skill de Bélissaire, on va pas revenir dessus. Donc maintenant, attardons-nous aux arbres, sur les arbres et les différents rôles qu'on peut, euh, peut, avoir avec Bélissaire, puis on, verra après euh, en binôme avec qui on peut le jouer. Donc sur les arbres de talent, je vais vous en proposer plusieurs, je vais vous proposer trois très précisément puisque moi j'en ai utilisé trois différents depuis longtemps maintenant et je les ai pas je les ai pas changés depuis, je les trouve assez optimisés. Alors le premier est le plus ancien que j'utilise actuellement puisque je m'en sers comme ça dans, les Osiris puisque je me sers surtout de Béissard dans les Osiris. Voilà, je vous le mets en grand, c'est euh, le skill l'arbre pour optimiser au maximum les déplacements, les, euh, la vitesse. Alors, on le voit déjà, on va chercher dans l'arme maintien de la paix pur sang qui va augmenter de 9% la vitesse de marche. Évidemment, on a les skills intermédiaires, hein, mais euh, je dirais euh, les skills intermédiaires donc augmentent la vitesse de marche toutes les unités de 3%, etc. etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est pur sang. Donc on prend tout ce qui est en intermédiaire. Et donc au passage, on prend euh, différents skills évidemment. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste pour aller chercher pur sang. Du côté de l'arbre de la cavalerie, on va avoir différents skills à aller chercher. On va aller chercher, augmente la vitesse de marche des unités de, cavalerie de 3% ici aussi. On va aller chercher, augmente la vitesse de marche des unités de cavalerie de 6% ici aussi. On va aller chercher, augmente, pareil, ici 6%. Donc vraiment, voilà comment on dessine pour optimiser la vitesse de marche. Pour finir, on va chercher du côté de la mobilité, bien évidemment, qui est l'arbre où on va placer 30 points. Donc 26 points en cavalerie, 18 points en maintien de la paix et 30 points en en mobilité puisque c'est vraiment cet arbre qu'on a cherché. Et vous le voyez, on va chercher, augmente la vitesse de marche ici, le boost de 6%. On va aller chercher départ précipité, bien évidemment, quand les troupes menées par ce commandant quittent une structure, augmente la vitesse de marche de 60% pendant 10 secondes. Et on va aussi aller chercher vélocité, donc quand euh, en deux points seulement, quand les troupes menées par ce commandant sont attaquées par une compétence active, augmente de 10% la vitesse de marche pendant 5 secondes. Tout ça, c'est pour être très mobile et pouvoir soit partir vite, soit se déplacer vite euh, sur, euh, sur des zones. Alors, la petite question, c'est pourquoi on ne va pas chercher augmente de 2% la vitesse de marche de toutes les troupes qui sont au combat, mais diminue de 2% la vitesse de marche lorsque l'on est en combat Car si on, on, regarde, on peut avoir un arbre hybride qui va le chercher euh, celui-là. En revanche, vous serez moins rapide, puisqu'on le voit, dès que vous allez être attaqué. Augmente de 2% la vitesse de marche de toutes les troupes qui ne sont pas en combat, mais diminue de 2% la vitesse de marche au combat. S'il y a un arbre légèrement différent qu'on pourrait faire, où on irait chercher cette compétence-là au détruiment de l'arbre cavalerie, mais le problème, si on va la chercher, on sera moins rapide en phase de combat. Donc moi, j'ai privilégié la rapidité constante plutôt que la rapidité spécifique. Et pour être le plus rapide dans, tous les, dans toutes les circonstances, ou disons avoir le maximum dans toutes les circonstances qu'on puisse avoir en moyenne, ça sera avec cet arbre-là. Donc c'est bien pour ça que moi sur la mobilité, je vous conseille cet arbre-là. Ensuite, on a un deuxième arbre qui est l'arbre qu'on peut utiliser pour le maintien de la paix quand on va être spécifique. On va mettre 30 points en cavalerie, donc on va en mettre un peu plus. 21 points en maintien de la paix, évidemment, puisque là, on est sur un arbre spécifique au combat maintien de la paix. Et 23 points en mobilité. Alors, les 30 points en cavalerie, c'est pour aller chercher la réduction bouclier au blason, puisque en fait, on l'a bien vu, hein, il est... Euh, il est faible euh, en, défense, euh, le, notre ami euh, Bélissaire. Donc le but est là d'augmenter sa défense et sa résistance puisqu'on a quand même, est quand même là pour taper du barbare. On a un arbre sinon qui est similaire pour le reste. Mais on va vraiment chercher bouclier au blason. Au passage, hein, on augmente sa vitesse de marche évidemment puisque c'est sa spécificité. Mais c'est vraiment celui-là qu'on va chercher côté cavalerie. Ensuite, côté maintien de la paix, on a le même arbre que tout à l'heure, mais en plus, on rajoute chasseur de trophées. Évidemment, il serait stupide de ne pas l'avoir quand on veut avoir une optimisation des skills de Bélissaire pour du maintien de la paix. Pour finir avec l'arme Peacekeeper, on va chercher l'arme mobilité et là on va chercher les deux extrêmes hein. sur le côté vélocité et départ précipité évidemment et on augmente aussi avec des charges de foudre puisque l'optimisation quand même du déplacement est assez importante. Par exemple, dans l'event qui va arriver du contre-la-montre, l'event qui a été annoncé dans le patch log, comme euh, on a pu en discuter, si vous l'avez raté la vidéo sur euh, la review du patch note 1.028, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et vous le voyez, dans ce genre d'event, il est important de faire beaucoup de dommages à nos amis les barbares, mais aussi d'être très rapide pour le déplacement puisqu'on est en contre-la-montre. Donc là, c'est cet arbre-là qui sera le meilleur pour du Peacekeeper, pour du maintien de la paix et tuer du barbare en PvE. Pour finir avec le dernier arbre que je vous conseille, qui est un arbre dédié à Osiris. On va être sur 20 points en cavalerie, sur 21 points en maintien de la paix et sur 23 points en mobilité. Alors, le maintien de la paix, vous le voyez, on est vraiment comme d'habitude. Hein. on va chercher les les 18 points, pardon, je, dis, je, vous me suis trompé. On est en 20 points en cavalerie, 18 points en maintien de la paix et 36 points en mobilité. Donc vous le voyez, on va chercher pur sang, toujours, puisque le but en Osiris... Alors, le rôle de Bélissaire en Osiris va être soit d'aller très rapidement sur une structure, mais surtout en général, on le prend, comme il, a cette capacité euh, à se déplacer rapidement, on le prend pour récupérer l'arc. Sachant que il y a quand même une particularité, quand on récupère l'arc, on ne peut pas jumper de bâtiment en bâtiment pour aller plus vite. Donc, les skills qui vont vous permettre de faire ça vont être inutiles. Si encore une fois, vous voulez l'optimiser pour récupérer l'arc. Donc, regardez, on a donc pur sang de ce côté-là. Donc, on va le chercher pour augmenter la vitesse de marche. Il faut quand même résister en cavalerie. Donc, on va chercher évidemment les skills qui sont nécessaires pour aller plus vite. Mais on va pas tous les chercher parce qu'on va aller en mobilité aussi. Et il nous faut bouclier au blason, puisqu'on va prendre des coups, et il faut réduire les dommages qu'on va subir quand on va avoir l'arc. Et pour finir, sur la mobilité, qui est évidemment le plus important dans ce cas, euh, dans ce type, je dirais, euh, d'utilisation de BICR, on va aller chercher, évidemment, vélocité, puisqu'on va se prendre des coups, et donc on a des chances d'aller plus vite. Mais surtout, ce qui est important d'aller chercher, c'est marche triomphale, quand les armées menées par ce commandant vaincre une armée d'un autre gouverneur, la vitesse de marche augmente de 15% pendant 10 secondes. En fait, comme on va se faire attaquer sans cesse quand on va ramener l'arc, le fait de, de, détruire, de, battre des troupes adverses, vont faire qu'on va gagner un boost. Sachant que dans ce cas-là, gestion du temps n'est pas utile, puisque regardez, ça va diminuer notre vitesse de marche au combat, et quand on va avoir euh, le tombeau dans les bras, on va être tout le temps au combat. Donc voilà l'optimisation que je vous propose moi sur euh, euh, ce profil Osiris. Trois profils pour Bélissaire, donc le Peacekeeper, je vous le remets en grand, en 30 en cavalerie, 21 en maintien de la paix, 23 en mobilité, classique. Osiris, où on va passer pour récupérer l'arc surtout, où on va être en 30, où vous pouvez attaquer aussi après des bâtiments, mais là on est vraiment sur un profil pour récupérer l'arc. 36 en mobilité, 18 en maintien de la paix et 20 en cavalerie. Et le dernier profil mobilité, là qui va être l'optimisation maximum, où vous pouvez aussi avoir euh, ce profil là en Osiris pour attaquer un bâtiment rapidement si vous n'avez pas KO KO, si vous voulez aller rapidement dans un bâtiment, ça sera le plus rapide pour euh, se rendre sur un bâtiment sans faire de jump évidemment. Et vous allez avoir mobilité 30 points, maintien de la paix 18 points et euh, cavalerie 26 points. Voilà pour les trois arbres que je vous propose pour Bélissère. Il y en a plein d'autres, hein. il y a plein de dérivés et d'optimisation selon vraiment soit votre façon de jouer ou soit le rôle que vous voulez pour Bélissère. C'est un très bon commandant hybride, donc je vous le conseille en tout cas, il est vraiment bien. Revenons-en au duo. Donc pour le duo, moi je vous conseille Bélissère très simplement comme je voulais dire, de l'utiliser en premier avec en second Baybar. Pourquoi Baybar en second Parce que vous allez pouvoir cumuler au-delà des différents skills de Bébar. Donc vous allez pouvoir cumuler le skill Chevalier Arabe qui va augmenter la vitesse de cavalerie une nouvelle fois. Et surtout, grande parenthèse qui va donner lorsque vous quittez la bataille sans être en déroute, soigne en partie les blessés légers, facteur de soin de 200, et augmente la vitesse de marche de 50% pendant les 10 secondes qui suivent. Donc là, encore une fois, dans le cadre de récupérer l'arc et se barrer, ou dans le cas de tuer une unité et partir sur la suivante, vous allez y gagner grâce à ce skill puisque vous augmentez pendant 10 secondes la vitesse de marche de 50% de Bélissaire. Donc vraiment, vous l'associez à Bébar et ça va être tout simplement énorme. Pour moi, c'est le binôme gagnant, un binôme épique gagnant qu'il faut vraiment utiliser. Pour moi, c'est parfait. Je ne vois aucune, aucun scénario où Bébar sera en premier et Bélissaire en second. Là, vraiment, c'est Bélissaire en premier, Bébar en second et on a un très bon binôme. Voilà, écoutez les amis, j'espère que euh, ce guide, ce focus